Yo, hello everybody and welcome to a new video. Here we have a new video. I just want to say sorry I didn't upload the previous uh, week. I was busy with exams and now I'm finally finished my exam. So uh, here we go again. Back to YouTube, back to Black Squad. And uh, if you are not subscribed to the channel, subscribe now and open the notification button because we have a lot of giveaways this month i'm gonna drop like uh, 60 or 50 key uh, on discord and youtube so uh, my discord uh, link in the description uh, Uh, t- t- tomorrow I'm gonna do like two giveaways on Discord and also I'm gonna drop some keys in the video. So stay tuned and uh, peace. شنو؟ شنو؟ جيب خدهم غاديك سامشي في دروش انا مسدود ايش رايك فيها؟ آه، نزل. كان ما يقتلني والله نوريك ذي ريت كان خسرت ذي نوقف ثلاثة وراه اللي دروك نقتلهم كان خسرت واحد بركة ما شاء الله ما شاء الله هذا واحد حرم علي كلب كامل يا تشيك شات يا تشيك شات تري هارد نوت شات 2 في 2 2 في 2 اي بانش لايناتك مسروقه يا فرير نو نو لا نو نو نو جنبك جيب جنبك غاد وات ذا فاك السبعة ما سبعة جيب جيب اعطيني جيب اوه جت وان انا منين اه ما يتبدل اوه اني جابني يا لب يا جبر اول مره شفته شفته صاحبه غاديك وراك صاحبك ورا الاخر وراك واو حد ما مسو امبوسيبل امبوسيبل امبوسيبل بوسيبل سي بوسيبل بيه لايف في لايف واو واو والله نوريك هاي توب بلاك سكواد سيز جو كروس فاير ولا بكره تعال لا تعال تعال كذا تعال تعال كذا فش لا ده عايزين اركان تاع سيسما تاع كل مكان جيم بلاي عرفت مش مش تحبط لي فور كل بالاك اي ام ولا فور كل بين فور C4 carrier is down. Husos. Enemy contact. Sniper. God. والله ببوست اللي قشر فيها في المدنية بورد جيم تومسون حسيت Change up.